それでは改めて皆さんこんにちはアレヤナルコキッズですははも先ほども言いました全部マックスでいきたいと思います時々おふざけがあるかもしれませんが最後まで応援よろしくお願いしますお願いしますはあらや魂令和バージョン構え 最後までご声援いただきありがとうございましたありがとうございました